मुनिदय के चरणों में नमोस्तु महाराज जी आज हम समस्त जैन समाज के समस्त संतों और पंथों पर विश्वास रखने वाले और धार्मिक क्रिया करने वाले भक्तों की तरफ से एक प्रश्न है क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से वो प्रश्न आ रहा है हमने जीवन भर ये पढ़ा है कि चार शरण होती है अरंत जी की सिद्ध जी की साधु परमिष्टि की और केवली प्रथम मतलब धर्म की हमने ये भी पढ़ा है कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो निर्भय होता है उसके अंदर निर्भीक होता है कोई भय नहीं होता है हमें ये भी पढ़ाया गया है कि सम्यक दृष्टि का अकाल मरण नहीं होता है हमें ये भी जिंदगी भर पढ़ाया गया और मैंने खुद भी ये चीज़ पढ़ी है कि देवशास गुरु पर ही श्रद्धान करके चलना है और आज जब ये कोरोना वायरस आया है तो जिस मंदिर को जाने की सलाह हम लोग कुछ नहीं जानते थे हमें आप जैसे आचार्य जैसे गुरुओं ने ही सिखाया है कि मंदिर जाना चाहिए पूजन करना चाहिए भेद विज्ञान की बात कही है लेकिन प्राइमरी स्टेज पे हम लोग सबको यही जानते हैं कि यही धार्मिक क्रियाएं हैं और आज जब ये बातें आपके आचार्य के मुखारबिन से सुनने मिलती हैं कि अब ये जो राष्ट्रीय वैश्विक आपदा आई है तो हमें राष्ट्र प्रेम को पहले रखना है और धर्म को बाद में रखना है तो यकीन मानिए रोना आता है ऐसा लगता है कि हमारी वो शिक्षा हमारा वो अभ्यास हमें इतना कमज़ोर बना रहा है हमें ये भी बताया गया है कि जब तक हमारा समय नहीं आएगा जब तक हमारी आयु पूर्ण नहीं होगी हमें नहीं कोई मार सकता है तो ऐसे क्षणों में महाराज जी हम चाहते हैं कि आपका वो संबोधन भी मिले कि हम इस आग, इस क्लास में हम और आगे बढ़ते चले देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही न तो किसी के धर्म को छुड़ाने की बात की जा रही है न मंदिर छुड़ाने की बात की जा रही है न किसी प्रकार से डरने की बात की जा रही है डरने की तो बात कभी है ही नहीं और आज भी धर्म हमें पहला पाठ यही पढ़ाता है कि अभय रहो तुम्हारी जब तक आयु है तुमको कोई हिला नहीं सकता और यदि प्राणांत तो हो भी जाए तो घबराओ नहीं प्राणांत तो होगा तो तन का होगा मरेगा तो तन मरेगा तुम्हारा तो न जन्म हुआ है न मरण तुम अजन्मे हो अमर हो अजर अमर अविनाशी हो इस श्रद्धान को अपने अंतरंग में स्थायी रूप से अंकित रखो जहाँ तक सवाल है मंदिरों से दूर होने का देखिए दो तरह का संकट होता है एक वैयक्तिक संकट और एक सामूहिक संकट धर्म का पाठ हमें ये पढ़ाता है सीख देता है कि तुम पर व्यक्तिगत रूप से कितना भी बड़ा संकट हो विचलित मत होना अंतिम श्वास तक अपना धर्म निभाना और धर्म के लिए अपना शरीर भी छोड़ देना तो चिंता मत करना क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है इस विश्वास से जीना कि तन तो विनाशी है आत्मा विनाशी है बहुत सारे लोगों को अभी तकलीफ हो रही है हम लोगों ने भी बोला है कि अभी आप मंदिर आदि से अपने आप को दूर कर लो निश्चित वेदना तो हम लोगों को भी होती है लेकिन अभी भावना में बहने का समय नहीं है अभी समझदारी का समय है यहां आपका धर्म नहीं छुड़ाया जा रहा है न ही धर्म की क्रिया बंद की जा रही है तरीका बदला जा रहा है आपसे कहा जा रहा है मंदिर नहीं जाओ तो ये थोड़ी कहा जा रहा है धर्म मत करो आपसे ये कहा जा रहा है कि घर पर धर्म कर लो हमेशा आप सबसे मैं कहता हूं धर्म क्रिया का नाम नहीं विचार और भावों का नाम है आप मंदिर में बैठ कर के पूजा करेंगे तभी आपकी पूजा होगी ये भ्रम है आपके हृदय में जहां पूजा के भाव होंगे उद्गार निकलेंगे वहां पूजा हो जाएगी यथार्थ है तो कहीं पर भी बैठ करके पूजा करो पाठ करो आपको अभी तो और अच्छा मौका है दुकान नहीं धंधा नहीं व्यापार नहीं कुछ काम नहीं तो और विशुद्ध भावों से धर्म ध्यान करो मंगल कामना करो शांति मंत्र की जाप करो पाठ करो भक्तांबर का पाठ करो नमोकार की जाप करो जिससे विश्व में शांति और अपने आप को शुभ में लगाओ आपका धर्म कहाँ छूटा हाँ महाराज मंदिर जाने से रोक लगा दिया गया क्यों अकेले एक व्यक्ति के प्राण की बात होती कि तुम्हारे प्राण के लिए कोई चुनौती दे रहा है मंदिर जाओगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे तो उससे मैं कहूँगा डर मत तेरा अगर पुण्य होगा तो तेरे लिए सूली भी सेज बन जाएगी लेकिन यहाँ एक व्यक्ति का सवाल नहीं है ये संक्रमण है और वैश्विक आपदा का रूप लिए हुए आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं एक व्यक्ति के संक्रमण से एक पूरा परिवार तबाह होगा और परिवार के बाद समाज और समाज के बाद पूरा राष्ट्र इसे रोकना हमारी पहली ज़रूरत है मैं अनेक बार इस मंच से बात कर चुका हूँ कि जैन धर्म में व्यक्ति धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म है तुम्हारी पूजा तुम्हारा अभिषेक तुम्हारा दर्शन तुम्हारा बंधन यह तुम्हारा व्यक्ति धर्म है पर लोग सारे देश को संक्रमण से बचाना तुम्हारा राष्ट्र धर्म है जो लोग इसकी उपेक्षा कर रहे हैं और अपनी जिद में लगे हैं मेरी दृष्टि में राष्ट्रद्रोह का पाप कर रहे हैं क्योंकि वे जानबूझकर संक्रमण फैलाने जैसा कृत्य कर रहे हैं जब ये बात पूरी तरह से जाहिर है तो प्रबुद्ध समाज के लोगों को ये मैं केवल जैनों के लिए नहीं बोल रहा हूं सबके लिए बोल रहा हूं धर्म मेरी आस्था में पलता है मेरी क्रिया में नहीं आप कहीं भी बैठ करके अंतिम श्वास तक धर्म को धारण कीजिए और धर्म के मर्म को अपने हृदय में अंकित कीजिए कि मेरा धर्म तो मेरी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है अब मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं है संसार में किसी का नहीं होने वाला जब मेरी अगर अकाल मृत्यु भी होनी होगी तो हो जाएगी न मैं मृत्यु तो भीति न मैं व्याधि तो वृथा ना हम बालो न वृद्धो हम न युवे तानी पुदगले जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो मैं डरू किससे ये व्यक्तिगत बात है पर सामूहिक बात जब भी आती है तो हमारी जवाबदारी है जब लोग ही नहीं रहेंगे तो धर्म का क्या होगा इसलिए हमें समुदाय के हित की चिंता करनी चाहिए और हम लोगों ने जो ये प्रेरणा दी है केवल इसी वजह से दी है लकीर के फकीर बनने से कुछ नहीं होगा मैं उन तमाम धार्मिक जनों से कहता हूँ जो अपनी धर्म भीरुता के कारण इस बात से घबरा रहे कि मेरा सब छिन गया कुछ नहीं छीना तुम्हारी आस्था जब तक तुम्हारे अंदर है तुम्हारा धर्म तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा और जिस दिन आस्था चले जाएगी कितना भी धर्म करो कुछ काम नहीं आएगा उस आस्था को मजबूत बनाइए और इन सब चीज़ों को बिल्कुल दूर कीजिए घर में बैठ कर के जितना धर्म ध्यान हो सके वो कीजिए इधर उधर की बातें करने की जगह केवल सबके प्रति मंगल कामना कीजिए आप सुरक्षित और लोग भी सुरक्षित हो जाए ये भावना भाई है अभी लोगों के मन में ये लगता है हमें तो कुछ नहीं है आपको कुछ नहीं है पर यह कहा जाता है कि तीन हफ्ते तक कुछ पता नहीं लगता अब किसका बताएं अभी मंच में आने से पहले मुझसे कहा गया ब्रिटेन के प्रिंस को हो गया अब बताओ दुनिया की हाई सिक्योरिटी में रहने वाला व्यक्ति अगर संक्रमित है यदि ये सत्य है तो सत्य है तो फिर इसलिए ये सबका राष्ट्रीय दायित्व है कल प्रधानमंत्री ने जी ने जो बोला है उसका पालन करना चाहिए ये तो मुझे बड़ा देख के आश्चर्य होता है कि एक छोटी सी अपील मात्र पर्याप्त होनी चाहिए लेकिन कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि उनको भी डंडा मारना पड़ता है प्रबुद्ध लोगों को अपना हित अगर समझ में नहीं आए थे तो बचपना है मूर्खता है इससे बचिए हमें इसकी गंभीरता को देखनी चाहिए दुनिया के अनेक देशों में जो तबाही का मंजर बना उससे कुछ सीख लेना चाहिए डरने की कोई बात नहीं है पर संभलना तो सबको पड़ेगा ही तभी आप अपना धर्म कर पाओगे तभी आप संस्कृति की रक्षा कर पाओगे समाज को आगे बढ़ पा बढ़ा पाओगे राष्ट्र को कुछ दिशा दे पाओगे इसलिए इसे अपना प्राथमिक कर्तव्य मानिए और बाकी नियमों में थोड़ी बहुत शिथिलता जहाँ जैसी अपेक्षित है कर दीजिए कोई संकोच मत कीजिए